百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の上です。やってますかおー今日はある実験をします。何の実験かというと、目付けの実験です。剣道では、一眼二足、三端四力と言って、一眼、一番最初に大事なのは、目だよって言ってるんですよ。 簡単に言うと、剣道だと相手の竹刀とか自分の打ちたいところとか部分部分を見るんじゃなくて、相手全体を円山の目付け、遠い山を見るかのように、相手の体全体を見た方がいいよってことなんだよね。でも、あんまり信じてないでしょ実感がないから。実験のやり方はほんと簡単で、上の人がこうやって定規を手で離して、下の人がこうやって取ると。 これがどのあたりで取れるかっていうので反応の速度がわかるよね。ちょっと一人じゃできないんで、ちょっと花ちゃん、手伝って。お願いします。お願いします。はい。ちょっと持って、持って、じゃあこ、この辺で、この辺でいきますか。OK? わかんないね、話してね。じゃあ最初は、ここだけ見ときますね。剣道で言うと、自分の打ちたいところとか、相手の竹刀ばっかり見てるパターンですね。ここだけ見ときます。 んじゃあお願いしますあもう一回 <laughs> もう一回ねこういうこともあるからじゃあもう一回 <laughs> 何それ緊張してんのお願いしますはいはいこの辺ねこの辺もう一回お願いしますこの辺ね。じゃあ次、エンジャーの目つけてみます。全相手ぼーっと見てるからね。 はい同じように下ろしてください、はい、おえ <laughs> ちょっと待ってどうしてマジマジマジマジ本当に本当本当本当カカ勘じゃなくて最後ね一回ねええー、といえ本当本当本当という感じで相手の部分だけ見てるとあの反応が遅れちゃうのね 剣道も同じで、これ、この定規を落とすのも同じで、定規を落とす瞬間っていうのは、相手の全体からいろんな情報があるわけ。目つきだったり、この辺の筋肉の動きだったり、いろんなものが見えるのね。演算の目つきで見てると。だから、この部分だけ見てちゃダメだよってこと。ありがとうございました。疑ってると思うから、選手交代ね。選手交代。じゃあ、俺が落とすのか。いくよ。最初どこ見る 最初ここだけ見といてここだけ見てるよこれだけ見てるよこれだけ見てるよこんなもんここの辺だよねで次は体全体全体見てこここ見てる体全体遠く見るような目で見てる <laughs> 変わんない <laughs> あれもう一回ね体全体遠くを見といてね あ分かったなんとなく分かるなんとなく分かるでしょもう一回言ってあ分かった分かったもう一回もう一回本当本当あいや本当分かった分かったいくよあほでしょこれが変わったでしょ変なのということです <laughs> やらせなしやらせなしなんでそれでも信じられないかもしれないんでさらに選手交代ちょっとここに息子がいますんで変わりました息子になりましたやっほーえー、何年生 六年生です剣道やってるはいえー、何級三級です三級ちょうどいいよ演座の目つけて知ってる知りませんよし知らないちょうどいいですさっきの見てたいくよこう手離すからパッと取るの瞬間でここだけ見ててね最初ここだけ見ててよね何点5センチ9センチいくよ15センチうん よしじゃあ今度 <coughs> 全体見といてよ全体見といてよおお今の早かった早すぎたな体全体見といてよ8センチ8センチ体全体見といてよ10センチよもう一回や <laughs> お怖い怖い怖いなんとなくわかるゼロセンチうんわかるということですいかがでした信じられないことに今日の動画はもうほんとこれだけです。剣道でも同じで、撃たれるの嫌だ怖いってなればなるほど、視界はどんどん狭くなっちゃうんです。視界を大きく広く、相手全体を見るような目でやってみましょう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日をやってねやってみてね